<coughs> Serat, serat tangelak. Busyara lana Lila. Manggung gue gerak iya. oh kita terbangnya kurang ya? iya. tapi terakhir mau ya, ya العلوم يا سامع ذوع المثل لن تجعل في حضرتنا شكيا وعلى محل يا الله يا الله ذاك بعاد Paulo on